नमस्कार मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स सच के साथ एक कदम आप खुद बीटी के माध्यम से बताएं सात संगत प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो जय जयकार हो साकार जगत की जननी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो जय जयकार हो सात संगत जब मेरा सत्य के साथ में आना जाना नहीं हुआ करता था तब इस तन को सैतानी चक्कर हुआ करता था सात संगत मेरे परिवार के मेरे भाई और मेरे पिताजी मुझे खैराबाद में बड़े मखदूम साहब की मजार बहन भी वहाँ पर जाया करते थे और उनका आना जाना सत्य के साथ में होता है और वो मुझसे कहने लगी के साथ में गया हुआ था सदा के लिए जय जयकार हो जय जयकार हो जग जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो जय जयकार हो अब इसी क्रम में आमंत्रित है माननीय सम्माननीय भाई श्री बनवारी लाल निवासी ग्राम पंडित कुरवा तहसील सीतापुर जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश अभिषेक जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद